Пахнешь как любовь, пахнешь как мечта Мы легенды, мы с тобой навсегда Ты пахнешь как восток, мутанный внутри пахнешь как мечта Мы легенды, мы с тобой навсегда Ты пахнешь как восток, мутами внутри